ассаламу алейкум қазағым қалын елім үндеу тұсауға тура келіп тұр тоқаев сен ары елді басқара алмайсың қазір мен саған себебін зігзагымен түсіндіріп берейін ауыл қалай дамиды ел қалай дамиды аудан қалай обыс облыс қалай Қасыр ғасыр зат, қазақстан қалай дамиды ата бабаның салт дәстүрімен ата заңын шығартқызамыз түгендейміз ревизия жасатқызамыз бүкіл жерге соттатайын десе елу алпыс процент қырық процентке дейін соттатып жіберу міне жигули дәуренбектің балдары сотталып жатқан жоқ па сол сияқты келешек мына қазақ қазақ тәрбиелеу керек деп жатыр міне тарихшы нұрдәулет бауырымыз қазақтың салт дәстүрімен жүру керек мына ерсін баламыз отан орданы құрамыз ұстап жатыр баламыз міне оңтүстік солтүстік орданы түрме болмау керек Пайда қашпайтын адам болса түрмеге нетіп аттырып тастау керек былай қамшымен тіліп жазасын беріп шығару керек қазақтың салт дәстүрімен жүру керек ор закондардың жаңағы зиктардың заңдарымен жүруіңді қоясың қою керек қазірден бастап тыйым салу керек вахабистің заңы жаңағы ұр закондардың заңы қазақтың салт-дәстүрі бір жыныстық дейді ма итті өйту дейді ма тағы да бір бөлі мына ә, қарағандыда ерсін балдамыз өзі үндеу түсіп жатыр бір жылдан бері мәселе бар ма ауылдық жерде болсын район болсын облыс болсын мәселені жинап шешіп тастап отыру керек ушықтырмай уақытында даму керек ел ал сен не істеп жүрсің құттай баланың ісін істеп жүрсің сен құттай баланың ісін зиктардың заңы не керек саған мафиозниктардың жаңағы кімнің не тағы да не мусондардың заңы ей сен қазақ емессің қазақтың салт дәстүрі бар мына бүкіл неғыл дейді важный объекті дейді ма орысша неғыл дейді нысандар бар ғой жаңағы мемлекеттік қарамына қайтарып газ бар нефті ма аэропорты бүкілін сен заңсыз сайланып алып заңсыз сайландық заңсыз депутаттар сайланды әкімдердің өзі анау ә, мына кімді ә, ой атомный электронса салып жатсың халықпен ақылдаспай сен кімсің халықпен ақылдас сен халық үшін отырсың мусондар үшін емес сен мафиоздіктер үшін емес құттай баланың ісін істеп жүрсің кімге ренжисің жасың болса бірталай келді сен адам түсінбейтін жағдайға жеткіздің қазақ халқын құртайын деп тұрсың өтен сәлем сағындықұлына тек қана алты ай ма бір жылға ма қояды ревизия жасап ауысып оны мен сайлайын деп жатқан жоқпын содан кейін өздері сайлап халық кім сайлайды ана премьер министрдің уақытысы ана кім мұхтар жәкісов па кімдер еді тағдары солар орналастыру керек бүкіл халық болып бағдарламамыз ата заңдарымызды қолданамыз ал депутаттарың отыр не не үшін отырған деп білмейді ол депутат болу үшін ол заң шығару үшін тарихшы саясаткерлер ә, нефтяник мұғалімдер әрбір маманымен шығару керек заңды міне мәдени дәстүр мәдениет деген бар дәстүр бойынша бұл итті көбейтпеудің жолы бар ғой ғылымның дамығаны сонша төрт түлік малды шошқа қылып жіберді қылжа берейін деп тұр элементарный сұрақта сол біреуін шешіп жатқан жоқсың сен сен тек әншейін отырған мына тоқаев а кім еді әбіләзовтың кукла болып кетті құттай баланың ісін істеп жүрсің сен құттай баланың кәдімгі мына құттай баланың ба ісін қалай сен дипломат қалай деді баяғы қалды ол тоқаев заң қорытындысын айтайын милиция прокурор жігіттердің заңдарымен жүрсе ваххабистердің заңы бір атып атсаңдар соттап жіберіңдер түрмеден шығарма қазақтың салт дәстүрімен жүрген адамдарды болсын деп жүрген адамдарды келіп ақсақалға шейін ақжал анаға шейін қолдарын бұрап жатсыңдар бұл қалай түсінуге болады бұны көрген тәрбие жастарға беріп жатқан мына зиктардың заңдары бұл тюремщиктердің заңы не керек сіздерге енді әкім жұмыс істемесе жүйрік әперіс болса отыз жыл тонаса депутаттардың заң шығармаса тендерді бақса қазақ халқына қолғанат болмаса заңсыз сайланса кетті медиа кім болса да айтады ол сен сіздердің шаруаларың жоқ болмасын жұмыс істесін істелмесе кетсін әкім болсын депутат болсын заң шығарушы атқарушы орган емес онда сіздер халық үшін қызмет етуің керек қазақтың салт дәстүрімен жүрген адам құсап жүрген адамдарды келіп алып сіздер қолданбайсыздар ана сіздер маскалеріңді жауып алғансыңдар орыстардың спецназы ма ол құдай болсын кім екен келіп жатқан маскаларын шешіп тастайсыңдар бәріңізді халыққа айтқаным маскалар келе жатыр ма так жабылып барып маскаларын шешу керек білмейсің ғой сен оны орыстарды кіргізе бердіңдер мен қытайды кіргізейін деп жатсыңдар ішкі саясатты ішкі экономияңды дұрыстап алсайшы бірінші қазағыңды жол аш білімге ғылымға сосын барып әңгімеңді айтасың табиғатың бар тоқаев сен кетесің бірақ кімге ренжисің ең құрғанда құр қылса жөніңе өлсейші үй қамақта бүлдірмең бәрі сыймаң білмеймін қай жақта екенін тіпті дубай не екенін өліме тірі ме тоқаевсы ма кім екенімізді білмей қалдық өзің не істеп жүргеніңді білмейсің әңгіме біреу үндеу ұстап жатқан ақтөбе облысы темір, темір аудан темір қаласының тұрғыны ашимов саматпын мына қазақ кезетке бәрі жалғыз шындықты айтатын қазақ кезет бар соған жазылыңдар соған хабарласып отырамыз бірақ сен тоқайып кетесің болды болдық